Remli pun nyanyi lagu pakai tajwid dan kosidah. Oke, okay, langsung saja guys. Saya sudah penasaran ini requestan daripada teman-teman sekalian di kolom komentar ya. Jom kita tengok videonya. Let's go. Jadi belajarlah tajwid. Kalau surah An-Nur menganjurkan kelas Quran, hadirlah. Tapi kadang masyarakat kita, dia ramai disuka datang kuliah taranum berbanding dengan tajwid. Ingat tajwid wajib, taranum ini menambah ya. Ah betul. At-tajwid yuqaddimul ghina. Ah, betul guys ya. Banyak istilahnya orang-orang salah kadang belajar taranum dulu ya kan Tapi tajwidnya kemana-mana gitu Jadi panjang pendeknya salah gitu kan Pelafalan makharijul hurufnya salah hmm. Saya waktu di pondok itu belajar 6 bulan guys ya makharijul huruf dan itu pun masih kurang aja, masih salah-salah kadang ya. Jadi memang harus betul-betul belajar tajwid itu memang kewajiban kita. dalam membaca Al-Quran kalau tajwidnya tidak benar maka maknanya juga salah seperti itu makanya harus belajar dan kita mau sudah dewasa maupun masih kanak-kanak ataupun apa wajibnya kita istilahnya belajar ilmu tajwid ini karena penting sekali dalam rangka untuk membaca Al-Quran membaca petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala kan kalau ada dua kelas pengajian utamakan tajwid mendahului daripada Taranum ha, ah, betul. Sebab tajwid wajib wajib belajar seperti izah halki, izah syafawi, izah mutla, izah kumari, idgham, iklab, ikhfa, ifa akiki, ifa syafawi, qalqalah. Itu basic kena belajar. Betul. Dan ingat tuan-tuan, kita kalau belajar Quran, baca tajwid ada berkat bacaan kita sebab Betul. bacaan tu tepat. Tajwid ni diberkat. Betul ini kita cerita luar lah topik sikit ya. Orang pernah buat kajian Kenapa lagu-lagu Allahyarham Piramli sedap sampai sekarang ha, Orang buat kajian Ni nak kait dengan tajwid ni Kajian menunjukkan lagu Piramli ni sedap Sebab Piramli ni Kan tuan-tuan tengok Piramli kalau menyanyi Dia mulut dia macam mengada-ngada sikit sebutannya Sebenarnya Piramli tu bukan mengada-ngada Dia punya sebutan ada tajwid ah. Lagu Piramli semua Dia punya diction sebutannya pakai tajwid Kalaulah bulan jatuh geriba Dia bar, dia tebal, cukup nipisnya semua ada Ni'matlah insan Idramnya cukup, dengungnya cukup di taman dunia oh. dunia oh. tu pun cara sebutan Arab yes. sudah ku tenung dalam kitab itu qalqalah sugro. makin ku renung berdetup berdetab itu qalqalah kubra <laughs> namanya jadi dia punya sebutan dia semua pakai tajwid dan tak ramai orang tahu Allah Yaram Piramli ni dia banyak mengambil lagu-lagu Quran Lagu-lagu Qasidah Lagu-lagu syair puji-puji selawat Nabi oh. Untuk dijadikan lagu-lagu dia yang popular Allah. Banyak saya percaya tuan-tuan ni Kenal lagu Piramli lebih daripada kenal Qasidah Tapi kalau saya baca Qasidah tu tuan-tuan cam itu lagu Piramli Contoh Talama ashku gharami ya nurujud unadiyatihami ya madinal jud itu selawat qasidah dia dah wujud sejak daripada zaman Turki Osmani lagi zaman Sultan ah. Murad yang ketiga tahun 1574 okay. punya lama lagu selawat itu Qalama ashku gharami ya, ya nurujud tuan-tuan ingat tak lagu Piramli apa yang lagu itu? Lagunya dalam cerita seniman eh, lagu eh, Ali Baba punya lapuk tahun 61 Baba Sarimah baru dapat kerja masa tu gembira sangat pergi ngambil air lepas dapat kerja lagu tu nyanyian asal Normadia Alangkah indah di waktu pagi burung bersiul bernyanyi-nyanyi terbang bebas di angkasa tinggi hidup bersenang hati lagu tu lagu kosidah. Ah. sama juga lagu yang paling popular lah musim-musim sekarang ni Ya Rabbi Bil Mustafa Balik Makasidana Waghfir lana ma madha Ya, ya. al Karami Bus yang kedua tu mungkin tak perasan sangat Cuba ambil yang pertama Ya Rabbi Bil Mustafa Balik Makasidana Itu Qasidah Burda Al-Busiri Ulama Morocco Tapi sebab saya yang baca tuan-tuan tak cam Suruh Ahmad baca Selamat Hari Raya Aidilfitri Mulia Ampun maaf dipinta Itu lagu ciptaan Piramli tahun 69 ah. Liriknya oleh Jamil Sulong. Piramli ni dia tak nak tamak sebab lagu raya disapu banyak dah Lagu beduk, lagu sapu dia dia Deng deng deng deng deng deng deng deng deng Lagu dia lagi Takkan banyak kan lagu dia Dia sedekah lah kan Majaih menyanyi satu lagu Kekal pula malah segal lagu itu Ah, ha, start sehari dua ni banyak lagu raya eh. Lagu Ahmad Jaih memang orang dengar nak balik kampung lah rasanya. Piramli the genius of Piramli diambil dia ya rabbi bil mustafa balik makasidana eh jadi lagu ke dia selamat hari raya sedap pula lagu tu ah bila sebut lagu raya eh bagi teka-teki ketentuan nak ya, hilang ke mengantuk eh apakah lagu raya <laughs> yang tidak ada perkataan raya dalam lagu itu ha <laughs> teka-teki apakah lagu raya yang sangat popular musim-musim ni ya, tapi dia tak ada, ada satu kata kan? raya pun tidak ada ha. jawapannya tahun 84 Allah Yaram Sudirman punya lagu Balik Kampung tidak ada perkataan raya walau satu perkataan pun ha. Ah, tak percaya YouTube lah balik kan tak ada kerja buka YouTube Perjalanan jauh tak ku rasa kena hatiku pun ingin berjumpa Tak ada perkataan raya walaupun sekali Maknanya lagu tu Balik nak makan durian pun boleh nyanyi lagu tu. Balik depa Bali ke Wesak ke Pesta Gawai <laughs> semua boleh. Tapi sebab dah ada di hak cipta terpelihara untuk raya Idul Fitri raya lain dah tak boleh ambil lah. Apa lagi lagu Piramli ambil pada qasidah? Ada satu qasidah tu Maulid Dibai. Piramli ambil يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم أقول لك أنت تنجم لك tahun 1963 Haji Haji buka pintu Nana balik ai pukul satu Jangan takut burung hantu Nana bawa tongkat semambu <laughs> Sampai orang kaji apa kena mena tongkat semambu dengan hantu setan dan juga jembalang? <laughs> Ah hilang nuzul Quran kita ni kan kalau saya. <laughs> Saya Ramli. Keren si asli Mambu ni jangan main-main Kata orang tua-tua masa berjalan Bawalah tongkat Kalau boleh jenis mambu Sama sekampung teguhkan pakat Kalau tidak musuh berkubu Hebat tak hebat pokok semambu Tuan-tuan pergi ke Mekah buat haji Padang Arafah hijau dengan pokok Pokok ah, apakah itu? Bau. Pokok semambu Tanam di Padang Arafah Orang Arab panggil Syajarah Soekarno Pokok Soekarno Tahun 1955 Soekarno pergi buat haji Panas berdering Dia pun tanya Ulama Boleh tanam pokok? Boleh Tapi kami tanam pokok tak hidup Meninggal pokok kalau tanam tanah harap Okeylah dia sedekah Ambil pokok semambu Atau pokok mambu Atau merambung Dari tanah Jawa Tanahnya diambil pada Thailand Dia tanam sampai sekarang hidup Betul. Hebatnya pokok semambu Atau pokok mambu jadi tuan-tuan tanamlah pokok semambu Adalah sebab musababnya Dia Piramli ni Dia Sampai sekarang di Singapura Masjid Sultan Masih lagi Tiap-tiap hari Jumaat Masih sedekah patiah kepada Piramli Sampai Allah. sekarang Tanpa gagal Tiap-tiap minggu Rezeki dia lah Dia ni tahap wali Orang panggil wali seni ya <laughs> dia ni Wali seni Saya ingat orang Malaysia pun tak sedekah patiah Kepada Piramli tiap-tiap minggu di Singapura Masjid Sultan sebelum semayang Jumaat ni surau tu masjid mana patut amalkan budaya ni bagus sebelum semayang Jumaat dia akan ramai-ramai Al-Fatihah ilah ya, Fatihah kepada siapa Syekh ni wali ni ulama ni Habib ni dia ada kan Habib-Habib yang hebat-hebat di Singapura dan salah satu nama yang dia sebut Al-Fatihah ilah Ramli bin Putih ha, dia tak sebutlah Tan Sri P. Ramli dia sebut nama betul Ramli bin Putih Itulah hebatnya arwah Piramli Allah. Saya kalau tuan-tuan minta ceramah Ramli, Saya ingat boleh Tapi lain tahun lah Saya memang Ada satu masjid di Singapura Tiap-tiap kali ceramah Dia panggil saya ceramah Cerita Tajuknya tajuk filem Piramli ha, Ceramah bulan ni Tajuknya Ibu Mertuaku jadi saya akan ceramah Kita ambil apa pelajaran daripada ibu mentua aku Ceramah lah ah. satu jam ah. Cerita menantu macam mana Mak mentua setan ke mantu okay. setan Semua cerita Mantu <laughs> setan Bulan depan tajuknya uh, Tiga Abdul ah, Jadi kita cerita apa pelajaran tiga Abdul Pasal harta pusaka Pasal waris Jangan tamak Kalau Begitulah ha, Jadi surah anu bolehlah lah buat setiap bulan Tak panggil saya Panggil orang pun boleh Ha, tajuk minggu ni, enam jahanam <laughs> contohnya. Ha, lah ustaz mana-mana, cerita lah pasal enam jahanam. Dadah, judi, ya, cerita macam itu lah. Ha, ah, seronok sebenarnya ya. Piramli ni dia unik lah kan Panjang pula ceritanya lagi Allahumma salli ala sallam Muhammad Okay guys dah selesai videonya dan itulah tadi Guys ya bahwasannya Piramli pun nyanyi lagu ikut tajwid dan Qasidah juga Berarti ini memang jenius ya Jenius banget ya Seniman terjenius yang ada di Malaysia guys ya Allahu Akbar walaupun sudah tiada tapi di Singapura tetap istilahnya dikirimkan fatihah ya kepada almarhum ya Masya Allah Allahu Akbar itulah kehebatan ya makanya jangan sampai istilahnya kita itu menjadi orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini tapi buatlah kebaikan-kebaikan sehingga orang-orang pun macam eh, teringat terus kepada kita ya jasa kita, kebaikan kita seperti itu sehingga apa orang-orang bakalan mengirimkan doa kepada kita walaupun kita sudah tiada. Orang-orang akan tetap mengingat kita walau kita sudah tiada. Seperti itu guys ya. Mau jadi seniman, mau jadi istilahnya artis dan lain sebagainya tapi tetap ya utamakan bagaimana cara kita agar berdakwah agar supaya orang-orang ketika menonton film kita, menonton video kita, mendengarkan nyanyian-nyanyian kita, mereka teringat kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala seperti itu. Sehingga bergunalah apa yang kita buat, apa yang kita karyakan seperti itu guys ya. Intinya adalah dalam kehidupan ini jangan sampai kita itu lalai, jangan sampai kita itu lupa bahwasannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita dengan banyak kenikmatan yang Allah berikan, apakah kita perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan jangan sampai istilahnya kita itu meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan salat, perintah-perintah yang Allah perintahkan kita tinggalkan ya. Adapun larangannya lalu kita kerjakan seperti itu. Jangan sampai seperti itu karena nanti kita akan menyesal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang-orang yang taat beribadah, yang mana orang-orang yang dekat dengan Allah mendapatkan kenikmatan, kita mendapatkan siksa di sisi Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa berbuat baik yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapat ampunan dan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita bersama menikmati syurganya Allah Subhanahu wa taala yaitu syurga yang tiada taranya ya Tidak ada kenikmatan di surga itu setara dengan dunia, tidak ada. Surga kenikmatannya melampaui batas. Maka daripada itu tidak bisa dibayangkan kenikmatan daripada surga yang Allah sudah janjikan untuk kita. Oke, itu saja video kali ini guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan.